بقالي سنة تقريبا بدور على شركة حبيت أحط كل الأهداف والخدمات اللي إحنا بنعملها في website. أجمع فيه الشغل بتاعي بدون مساعدة من أي حد كلمت شركات كتير كلهم نفس الكلام وبأسعار غريبة معايا كان دايما بتقابلنا إن هي الفريلانسرز آه، الكومتمنت آه، آه، بتاعهم مش عالي شركات سعرهم عالي سمعت عن Wuilt انها اسهل وبتدعم اللغه العربيه كمان كلمتهم قالوا لي ان هم ممكن يخلصوا لي ال website ده في خلال ساعه لقيتهم فعلا بسرعه عمل ال website. مش مصدقين ان احنا ممكن نشوف حاجه زي كده يعني انا مع ويلت كسبت وقتي وفلوسي رشحت لهم طبعا ويلت لانها كانت افضل تجربه بالنسبه لي